Astăzi vreau să-ți improvizez despre a răzbuna. A fost o perioadă în viața mea când uh, mi-a făcut cineva atât de mult rău încât simțeam nevoia să mă răzbun. Însă astăzi am fost inspirată de un uh, citat al lui Gandhi uh, Ochi pentru ochi și lumea va fi oarbă. Și mi-am dat seama că am făcut ex- extraordinar de bine că nu m-am răzbunat și am ales să, să las dreptatea lui Dumnezeu, care nu e un moș cu barbă pentru mine, e o energie, să, să las dreptatea lui Dumnezeu să-și uh, spună cuvântul. Și nu degeaba sunt aici lângă floarea asta superbă, care simt că orice i s-ar întâmpla, chiar și dacă ai vrea să o rupi, n-ar avea cum să se răzbune și asta nu pentru că e slabă, ci pentru că e din iubirea lui Dumnezeu creată. Hai să nu ne mai răzbunăm. Ce părere ai? Ceau!